السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني فوانيس صحية اليوم حلقتنا رح تكون موجهة للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض القلب والسكر وضغط الدم بداية الأشخاص اللي بيعانوا من هي الأمراض يجب عليهم استشارة الطبيب والالتزام المشورة الطبية في حال منعهم من الصيام أما إذا سمح لهم الطبيب بالصيام فعليهم الالتزام بالإرشادات اللي رح نذكرها نحن بهذا الفيديو نبدأ مع الأشخاص المصابين بمرضى القلب وعليهم اتباع النصائح التالية أولا التأكد إذا كان هناك تعديل في قائمة الأدوية التي يأخذونها وأوقات تناولها ثانيا إن من أخطر التهديدات التي تؤثر سلبا على صحة القلب هو الإفراط في استهلاك الملح لذلك يجب علينا قدر المستطاع التخفيف من استهلاك الملح والسكر أيضا ثالثا تقليل كميات الطعام وتناولها على عدة مراحل والإكثار من تناول الخضار والفواكه رابعا تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بالأطعمة التي تحتوي على دهون صحية مثل السمك خامسا ممارسة التمارين الرياضية غير المجهدة خارج أوقات الصيام ويفضل أن تكون في المنزل كما ذكرنا في الحلقة الأولى وهذا أمر ضروري لمرضى القلب لأنه يساهم في تحفيز الدورة الدموية والحفاظ على وزن صحي سادسا تجنب التدخين والذي يعد من أحد أهم العوامل الرئيسية لحدوث نوبات القلب ولا تنسوا أن رمضان هو فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين سابعا الانتباه إلى جميع النقاط التي ذكرناها في الحلقات السابقة لتجنب الجفاف أثناء شهر رمضان رابط الحلقات السابقة راح تلاقوه أسفل الفيديو هذا كل ما يخص المصابين بمرضى القلب أما بالنسبة لمرضى ضغط الدم فتنطبق عليهم النصائح السابقة بالإضافة إلى التركيز على منتجات الحليب قليلة الدسم قياس الضغط بشكل دوري خلال اليوم العمل على تخفيف الوزن وهذا أمر يساهم في إعادة ضغط الدم في رمضان إلى الوضع الطبيعي وأخيرا مع أصحاب مرضى السكر هم أيضا تنطبق عليهم نفس النصائح مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية والحصول على معلومات حول التغييرات المتعلقة بالأدوية وطرق تنظيم الوجبات ومراقبة مستوى السكر في الدم بشكل مستمر من قبل الطبيب ليتمكنوا من صيام رمضان بصورة آمنة وصحية ختاما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الأشخاص اللي منعهم المرض من الصيام لا تنسوا أنه في كثير أعمال ممكن تقربوا فيها لرب العالمين تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال وهيك بنكون قد وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون قد نال إعجابكم لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة انتظرونا في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته